一大野狼走到小姐家，的时候敲门，小姐不理他。他推翻了门以后，看见猪小弟拿着一个邪恶的武器，叫做死光。结果大他结果猪他就杀大野狼，我们就这样死去了。